Yes, yes, yes, yes, yes, yes. I want this. Lagi nih. Wajret. Buset. Buset. Lari gue, lari gue. Lari gue, lari. Lari gue. Yeah, it's rewind time. Stupid. Nice. Shit. Shit, yeah. 3 detik. Whoosh. Wanna play. If you're doing it, stop it. Get some help. Aduh. kok gue ngurus lagi sih? Ah. Dodol ya. Oh yes. Gue datang, gue datang. Gue datang, gue datang. Nice, nice. Aduh. Nice, nice. Mundur one, mundur one. Sini, sini, sini, sini, sini. Ah. waduh Waduh. Nah, gitu dong. Nice. Nice. Buset. Oke, ada lagi, ada lagi. Bisa tarik gak? Enggak, enggak, enggak, enggak. Eh, bisa, bisa. Uh. <laughs> Ini ya, kenapa nih? Yo, iya, ikan bisa tarik gak? Bisa dong. Wede. Be a man like me, Ricky. Kurang apa lagi tuh, Tem? Aduh, aduh. Lari, lari. Itu mau. Eits, berarti mau. Waduh. Gue udah, gue udah Bantuan datang. Ada. Ah. ah. Aduh. Lama banget ya. Lagi lagi tuh, lagi tuh. Ya, gue sampah. Thank you. Dah. This, this, is not okay. makin. Eh, eh, itu bukan nyampa, men. <laughs> itu, itu hoki doang. <laughs> Wih, ada tuh, ada tuh. Aku mau. Wih, babinya banyak. Waktu sih enak tuh kayaknya. Asik. Glimpse. Eh, dia mau kabur. Yeay, thank you. <laughs> Aku kena silence. Ah. Hancurin dulu, man. Itu punya gua. Oh. oh, itu bukan punya gua ternyata. Teope. copet. Tengah atau bawah? Tengah. Eh, mau lawan? Mau dong. udah Lu bisa. Ku mati, ku mati. Iya. Now he's gone. Now I ain't got no bro Terus Eh, ayo, ayo, beautiful combo from Rubik and Nature Prophet. Concussive shot apaan tuh? Wih, dia sendiri Ya. Oh, dapat. Eh, ada lagi. Eh, kalau lo bisa, enggak ya, enggak bisa. Top? Satunya apa ya? Miponya atau Rikinya? Rikinya Dapat gue Waduh, gila man Nice ada petir ada, gak ada CD. Petir-petir. Aduh. Ini dagger ya? Enggak. Nani? Apa sih? <laughs> Tuh udah lambat tuh. Eh bukan lambat itu ternyata sial. Ya Ayo lo. Ayo lo. Gitu. Jangan di di sini blok gitu. Iya. Nah, coba. Oke, ya sambil jalan maju gitu. Nah, gitu kan kelihatan ada mau dikit. Nah. Ah, shit. Nah. Gila, atas gitu, gitu. bawahnya bagus banget. Roblox Aduh, shoot. Kok mati? Bentar lagi mati. Wajir. Uh, ya. Dia, kok keras. Gak mati-mati sih. Kerasa. Ya. Ah, capek. Mundur. Aduh. Waduh. Waduh. Eh, lu bisa rengkar. Bantu, bantu, bantu. Wih. Oh, mungkin. wan, ini wan. Ku. Lawan. Aduh, gua nggak nyampah tuh. Fine. Gak apa-apa. lu yang nyampah gila lu sih. Udah otomatis loh. Dia nyampanya keras ya. Keras banget. Tuh. Ini bisa lagi, bisa lagi. Tuh gue gak nyampah tuh, gue udah pakai tuh skill gue. Eh, ini, ini, lihat, lihat, lihat, lihat. Belakang ada. Ya. Oke, okay, thank you. Iya. Itu tuh. Stun, petir, angkat, jatuh, mati. Eh, aduh. Aduh. OK ナイスえ勉強だとこれは鳩ですか Sial Dia aja Oh oh gue inget Faisal Smoit gak bisa di Faisal Smoit gak bisa di ulti Yes yes yes yes yes yes I want this Target locked Lagi nih Anjir Anjir Buset lari gue lari gue lari gue <laughs> lari lari gue help terang terang terang terang dari Hong Kong itu Banish siapa sih sih ke orang ya iya skillnya musuh gila keren juga lo tim Anjir gak bisa mati. Petir sih. Yeay. <laughs> Nice, nice. Anjir, Earthshaker. Oh, Waduh. gosan gosan, Boom. Duh, gue mati. Eh, gue bisa keluar. <laughs> Waduh. gosan gosan, Duh, salah. <sighs> Ya.